Добрый день. Сегодня 16 февраля. Мы продолжаем испытание сигнализатора Express GSM в условиях работы на морозе при отрицательных температурах. В одном мы уже поменяли батарейку, так как начали получать а, сообщение о просьбе батареи батарею сигнализатора. Второй сигнализатор по-прежнему работает на первой батарейке, которая была установлена еще в октябре месяце. Итак, сейчас мы, как обычно, поставим на охрану этого стабилизатора. Первый стабилизатор я уже поставил на охрану. И теперь с помощью брелка ставим на охрану второй сигнализатор. Так, второй сигнализатор тоже поставлен на охрану. Оба не были красной лампочки. Это подтверждение постановки на охрану. Ну а вот уже и первое смс-сообщение. Вот Кодекс пресс-1, что он поставлен на охрану белком. Вот. <clears throat> Сейчас, пока мы ждем второе сообщение, ну вот, э, началось отсчитываться время задержки постановки на охрану, и мы должны будем получить на сотовый телефон извещение о тревоге. Второй сигнализатор также поставлен на охрану, э, с помощью белка получили смс. Вот, и пока мы ждем окончания задержки и срабатывания сигнализатора. Вот напомню, что сегодня у нас на нашем градуснике минус 12 ниже нуля. Ночью было э, значительно холоднее. Вот. Но, ну, в принципе, <clears throat> нам это не страшно. Мы более сильные морозы переживали до минус 40. Итак, ждем э, получения сообщения от сигнализатора. Вот вам пришло, тревога прислала экспресс номер один, и тут же идет вызов, я его даже уже бросил, а, первый сигнализатор а, тем самым подтвердим продолжение работы, но напомню, что первый сигнализатор, а там, где мы уже поменяли батарейку, а, его работоспособность у нас не, вызывает вопросов. Второй сигнализатор тоже прислал смс, и следом идет звонок на сотовый телефон, раз а, 4 месяца, как цикл продолжает работать. Следим дальше за нашим испытанием. До новых встреч!